საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა ეს არის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, რომლისგანაც არანაირი იმუნიტეტი არავის არ იცავს. ნებისმიერი პირი რათანამდებობაც გინდა ეკავოს თუ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, ის დაჯარიმდება. ასევე პოლიციის უფლება არის შეამოწმოს პირი ალკოტესტის მეშვეობით თუ მას გაუჩნდა ეჭვი რომ პირი არის ნასო მდგომარეობაში.